Salle, pa' casa, saye, saye pa' casa, saye, salle, pa' casa, saye pa' casa, saye usted quita, I met we got